इंदौर विकास प्राधिकरण के सब इंजीनियर गजानंद पाटीदार तथा उनके भाई बिल्डर रमेश चंद पाटीदार की स्कीम नंबर अठहत्तर सहित नौ ठिकानों पर सुबह छः बजे से लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा करोड़ों की संपत्ति खुलासा हो रही है ऐसा पता चला है इनमें उनका मकान अट्ठावन D S four scheme number अठहत्तर के अलावा 136 स्कीम तथा अन्य स्थानों पर जहां उनके परिवार भाई बहन के नाम पर संपत्ति वहाँ भी जांच चल रही है स्कीम नंबर अठहत्तर में दो प्लाट चार हज़ार पाँच सौ स्क्वायर फीट के मिले हैं इसके अलावा खेती की ज़मीन दुकान मकान और अन्य संपत्तियों का खुलासा भी फिलहाल हुआ है बताया जाता है गजानन पहले ट्रेसर के रूप में ए में काम करते